बसमीम अस्सलाम कैसे हैं आप सब लोग मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी कि आप अपना वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकालते हैं बहुत शुक्रिया आप सबका आज हम चिकन जिंगर पराठा रोल बनाएंगे के स्टाइल का बहुत मज़े का बनता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी हाफ़ कप मैंने बटर मिल्क लिया है हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च half teaspoon red chilli powder half teaspoon black pepper half teaspoon इसमें मैंने अनियन पाउडर लिया है हाफ टी स्पून इसके अंदर सॉल्ट लिया है और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और ये देखिए मैंने 200 ग्राम जो है चिकन को स्ट्रिप्स में काट के रखा है और इसको हम इसमें मैरिनेट करके तकरीबन हाफ एन आवर के लिए रेस्ट देंगे आप चाहें तो बना के फ्रिज में रख सकते हैं दो तीन घंटे के लिए बहुत अच्छा फिर इसमें मैरिनेट हो जाता है इतनी देर में हम अपना पराठे का आटा गूंद लेंगे मैंने एक कप मैदा लिया है इसमें हाफ टी स्पून इसमें नमक डाला है और वन टी स्पून इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम गूंदेंगे आटे को पराठे के लिए हम बना रहे हैं ये ना बहुत सख्त होगा और ना नरम होगा नॉर्मल डो बनाएंगे इसकी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा मुझे और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की आपको अपडेट्स मिल सकें अच्छे से इसको भून के और हम इसको रख देंगे पराठे की अब इसको हम कवर करके रख देंगे 10-15 मिनट के लिए मैंने दो कप मैदा लिया है इसमें नमक डाला है half teaspoon half teaspoon red chilli powder डाला हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च डाली हाफ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाली है हाफ टी स्पून इसमें अनियन पाउडर डाला है और हाफ टी स्पून इसमें मैंने औरिगानो डाला है और ये सारी चीज़ें हम इसको मिक्स कर लेंगे अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आए तो रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है आप वहां से फॉलो कर सकते हैं ये देखिए हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन अब इसमें मैं ड्राई बैटर में डालूंगी मैं सारे पीसेस निकाल के इसके अंदर बहुत आसान होती है और बहुत मज़े की बनती है इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें देखिए सारी चिकन मैंने निकाल ली है और इसको अब हम इसमें कोट कर लेंगे अच्छे से अभी मैं इस तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ फिर हम इसको हाथ से बहुत अच्छे से इस तरह प्रेस कर कर के कोट करेंगे ताकि इसमें क्रंच जैसा वो बन जाए इसको देखिए अच्छे से आप इसको हाथ से दबा दबा के इस तरह अच्छे से प्रेस करेंगे उतनी ही अच्छा आपका क्रंच बनेगा इसके अंदर ऑयल गर्म हो चुका है और इसके अंदर हम एक एक पीस डाल के सेपरेट करके डालिएगा एक एक पीस आप ताकि चिपके नहीं और उसको मैं मीडियम फ्लेम पे तल रही हूँ ताकि अंदर तक चिकन गल गल जाए और तल भी जाए अच्छे से ज़्यादा हाई फ्लेम पे करेंगे तो ऊपर से डार्क कलर हो जाएगा अंदर से चिकन कच्ची रहती है जितना भी इसमें ड्राइस का बैटर है उसको हम अच्छे से झाड़ लेंगे ताकि आपका ऑयल ख़राब ना हो बहुत मज़े का लगता है ये बच्चों का बड़ा फेवरेट होता है इसको आप स्नैक्स में रखें स्टार्टर्स के तौर पे यूज़ करें और बच्चों को लंच में दें बहुत मज़े के लगते हैं ये ये देखें गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे अच्छे से चिकन बहुत बारीक कटी हुई है स्ट्रिप्स में तो इसलिए जल्दी हो जाएगी बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना पड़ेगा इसको अब हम निकाल लेते हैं इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके ये देखिए अब हम इसके पराठे बना लेते हैं मैंने जो आटा गूंद के रखा था थोड़ा घी लगा के तलूंगी बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाएंगे वरना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं हल्के घी में तलिएगा पेपर मैंने रखा है पराठा एक बिछाएंगे इस पर हम थोड़ा सा सलाद का पत्ता लगाएंगे ज़रा कलरफुल होता है तो अच्छा भी लगता है इस तरह से तोड़ के सलाद का पत्ता सेट कर लें चिकन के पीस इस तरह से हम लगा लेंगे बहुत सिंपल होता है और आसान भी बहुत होता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है देखिए थोड़े टमाटर मैंने जूलियन काट के रखे हैं आप चाहें तो कैप्सिकम भी लगा सकते हैं इसके अंदर अब हम इसमें मेयोनीज लगाएंगे इसको फिर हम फोल्ड कर देंगे इसी स्टाइल में बनाए बहुत मज़े के लगते हैं मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें शेयर करें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें बहुत मज़े का लगता है इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ टेक केयर अल्लाह हाफिज़